各位大家好，我系卡洛斯啊。自从我上一次咧就话过想学习 WRC n 啦，咁就经过阿梁伟业老师嘅指点，仲借出一部车去帮我点样去装嵌，令到我呢个小白咧都开始上轨道啦，真系非常之感谢。呢段时间咧，我都睇咗好多影片啦，就喺国内国外咧都有好多朋友指点我，令到我更清楚呢个 WRC n 嘅配置啦，同埋公开嘅比赛嘅规则。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 第一部分咧，只係得十幾秒鐘，就要求編程個機械咧自動去完成任務㗎，例如掉個波上去個攬度咁樣。第二部分咧就係人手比賽，係兩個人對兩個人嘅對裏，但每一組嗰兩個人咧又可以係唔同學校嘅組合嚟嘅喎，所以比賽咧非常之講求合作性。我都好希望我學生有一日能夠參加到呢啲咁嘅大型嘅賽事咧。 但系萬丈高樓從地起，今日咧，我哋首先嚟學習下點樣去控制佢先啦。嗱，我哋先嚟重温一下想設教咗大家點樣砌好呢個 Wax 嘅 V5 基本形態。我一按啟動，然後走過去 Wax 機械嗰邊亦都啟動，兩者已經好容易連結到啦。按 A 制。 就可以启动佢预设嘅程序，发觉上面四个开关咧就系控制机械臂嘅升降啦，同埋机械爪嘅开合。而前面嗰两个 joystick 咧就可以控制向前向后嘅运动。但后来我发觉咧，幸福唔系必然嘅，因为原来个 brain 咧连接过另外一样 device，例如 iPad 咁咧，咁佢同个 controller 就会失联啦。喺个时间咧，你应该准备一条 smart cable。 将 controller 同埋 b r i n g 连接咗，然后一齐开机。喺个时间，如果你留意下 controller 同埋 b r i n g 嘅左上角咧，你就会见到咧有一个图示，话俾你听，两者又再连接翻啦。有好多嘢咧唔撞个板就唔会知嘅。原来 b r i n g 嘅画面咧系有块保护盖嘅，唔揭开佢咧就唔可以用到个 touch screen 啦。之前我冇开盖系咁喺度读啦。 仲俾阿兩 Sir 笑到面都黃埋添。Touch Screen 上面有八個 icon，最常用咧就係左上角嘅 Drive，喺呢度可以運行程式。開關掣即係 e s c a p e 出翻去 Device Icon 咧就可以 check 到晒二十一個 port 位究竟連接咗乜嘢設備。士巴拿圖示即係 Setting，我最記得左下角可以改變無線連接嘅形式，即係喺 w e s t n e t 同埋藍牙之間互換。 而其他嘅 icon 咧都係啲 folder 嚟嘅，應該用嚟儲住唔同嘅程式。我哋翻返去最常用嘅 Drive Menu，再按 Motors 呢個 icon 係可以將接駁咗個摩打嘅方向改變嘅。Default Normal 按一下就變成 Reverse 啦。按右下角 Controls，咧，你會有四種操控選擇，包括 Left、Dual、Split 同埋 Right。所謂 Left 就完全依靠左手嚟做前後左右。 选择呢个模式啦，可以 free 翻只右手做其他嘢。如果选择 Dual 咧，就有啲似揸坦克车，左手负责左碌，右手负责右碌啦。Split 系我最中意用嘅控制模式，因为左右手分开做唔同工作。左手咧就负责向前同埋向后，右手负责转左转右。其实系同无人机嘅控制咧，左右手调转咗啊！真。而最后选择 r i g h t 模式咧，就啱啱同 Left 调转啦，完全依靠右手嚟做前后左右。 可以飛翻左手嚟做其他鍵。我哋而家嚟演示下四種模式啦。出翻 Main Menu 然後按 Play 键運行程式，咁就可以使用左邊搖桿控制向後、向前、轉左同埋轉右啦。用 Left 模式嘅好處咧，就係可以喺編寫程序嗰陣時編寫一啲功能，俾右手手指公向按鍵启動。至於 d l 亦都即係坦克模式啦。 我個人就覺得比較難控制啦，因為就係向前直行咁簡單嘅動作，都要兩隻手齊推先至得。剛才我話我最喜歡就係 split 模式，點解呢？因為我就係喜歡兩隻手分開，左手單一個動作就可以直線向前或者向後，可以快速去到另外一笪地方；而右手專門負責轉左或者轉右，亦都可以好靈活咁控制方向。 當然唔好處就係兩隻手都 o c c u p 排晒，真正比賽嗰陣時候就唔能夠騰出另外一隻手嚟做其他嘅嘢啦。而選擇 left 或者 right 咧，有一隻手係得閒嘅，可以編程佢做其他嘅動作。但係控制前進方面咧，我就覺得好難行到直線啦。因為即使向前推啦，有陣時都會微微轉咗左或者轉咗右嘅。 四种操控嘅方法各释其色，主要系俾负责驾驶嗰位车手练下手嘅啫。真正比赛嘅时候，编程人员可以为佢嘅车手度身订做一套控制嘅方法嘅。而编程工具方面咧，有人喜欢用电脑，亦都有人喜欢用流动嘅平板。以 Windows 操作系统为例啊，我哋可以喺互联网上高搜寻 w a x Download，下载 w a x Code V5 呢个软件。 下載完成咗就可以安裝啦。Install 完進入程式，你會見到一個非常之友善嘅畫面。左手邊咧就係各種編程嘅方塊。雖然暫時依刻我都未用佢嚟寫程式，但係淨係睇方塊上面嘅文字咧，都覺得非常之容易理解。只要用 USB 線將電腦同埋 Brain 連接喺呢度，自然就會顯示噶啦。 而卡洛斯认为最直接学习一种新编程嘅方法咧，就系参考佢现有嘅编程例子啦。于是我打开 Open Examples，就揾到个编程嘅宝库啦。咧好似呢度就有坦克控制嘅例子啦，同埋 Speedo m d e 嘅例子啦。原来只需要喺 for ever loop 里边写低简单嘅几行，就可以令到两个摇杆作出相应嘅动作啦。而完成编程之后咧，只需要按 download。 就可以喺 WAS 上面啟動你嘅程序啦。好啦，經過今日簡單解説咧，大家應該明白咗 WAS 係最基本嘅四個操控模式，而又懂得點樣去用電腦或者 iPad 去為佢編程啦。但係呢個只係入門嘅起步啊，因為除咗編程之外，機械部分咧亦都要重新組裝，先至可以完成每一年獨特嘅任務。再加上比賽前半部咧，係要自動執行任務。 呢度對同學編程嘅能力啦，亦都係相當要求嘅。老師希望之後咧，我都買啲配件翻嚟，逐步逐步學習。你願唔願意同我一齊學習啊？如果想嘅話，請留意我每一個有關 Wax 嘅影片啦。千祈唔好忘記訂閱我嘅頻道、點贊同埋分享俾其他人啊！